Ah. 我们之间的距离好像忽远又忽近。干嘛？ Ha ha h

One, two, three. 考一口吧，功成名就不是目的，让自己快乐快乐就。在。咿呀，啊呀，呀呀呀， 匆匆的走入森林中，森林它一丛丛，我看不到他的行踪，只听到了南屏钟。小明明，我们握个手好不好？握个手。 握个手， <laughs> 握个手。你好，牛逼。 私は。